иә біз өнер емеспіз ғой уверенный болсаңыз көрсете берсеңізші қазір бюллетенді көрсетіп бердіңіздер ғой білмейміз бюллетенді жойыңыздар бюллетенді жойыңыздар таза бюллетенді түсірмеңіз түсіреміз түсіреміз түсіреміз түсірмеңіз неге өшіріңіз көрсетеді ғой көрсетпей ақ қойыңыз давай көрсетпей ақ қойыңыз көрсетпеңіз болды да полиция шақырамыз қазір акт жасаймыз иә дауыс санап басталмай жатыр тоқтаңыз көрсетпейтін болсаңыз жинап әкеліп шетке а тоқтаңыз сіз қорқытып жатырсыз что мынаны қосып жібереді деп па иә жоқ мен сізді қазір көзіңіз иә. алдыңызда жоямын ғой жояды ғой бұлардың бәрі жоямын ғой қазір сол жою үшін бірінші ананы жамау үшін или көрсетіңіз или жинап тығып қойыңыз мына любой аламын өшіріңіз мен өзім құқығымды түсірейін өшіріңіз сіздің құқығыңыз өшіріңіз делай что хочешь но не обижайся жақсы жақсы өшіріңіз санақ бастай беріңіздер санақ бастай беріңіздер сіздер бәрі өтіңіздер оны мы мы это все міне отырыңыздар так мына свет жанбайды мына жанбайды ма жойылатын бюллетендерді бірінші не қылыңыз ол заңсыз ол өте заңсыз мынау полиция шақырамыз біз жаңа бюллетендерді жойғызыңыздар сайлау туралы заңға сәйкес бірінші жаңа пайдаланбаған бюллетендер жойылады сіз қалай түсінбейсіз білсеңіз соны жасаңыз мен отырмаймын мен э, қатысамын санаққа сіз бұйырмаңыз маған сіз бұйырмаңыз маған сіз жаңа бюллетеньдерді жойыңыз бірінші сап қойыңыз ананы не үшін ашып жатсыз оны саламыз отырыңыз не әңгіме бұл отырыңыз сіз сайлау комиссия төрайымысыз ба шынымен иә отырыңыз мен таң қалып тұрмын сіз сияқты көрген емеспін отырыңыз көрмесеңіз енді көресіз көргім де келмейді э, бірінші жойыңыз ананы сіз одан кейін барып санайсыз тескері қарап тұрыңыз бұл э, мемлекеттің мекемесі иә, иә, жоқ түсіріңіз түсіріңіз мен түсірмей жатқан жоқпын бірінші пайдаланбаған бюллетень жойылу керек бірінші жойыңыз білмейсіз мен мынаны есептеп мынаның санын шығармақшы едім жоқ бірінші жойыңыз содан кейін сап қойыңыз қайта жоқ бірінші ана сап қойыңыз да бірінші үстіне шығарыңыздар бәрін жойыңыздар араласып кеткіз айтсам бірінші салыңыздар араласпайды сіздер не сенбейсіздер сенбеймін мен сенбеймін сенбеймін сенім жоқ сіздерге сенім жоқ сенбеймін сіздерге дау болмасын десеңіздер қарсылық жасамаңыздар қолын шошайтпаңыз маған қолын шошайтпаңыз оны отырмаймын мен қолын шошайтпаңыз ондай ақы деген заң жоқ ақы қақы деген ол жоқ ондай нәрсе метр емес отырмаймын мен мен қатысамын сайлау процесіне хорошо аяққа өтіңіз кейін қатысасыз мен жойыңыз деймін сізге жойып жатыр ғой жойып жатқан жоқ ортаға келсін ортадан жояды мына жерде жояды ол жерде жоймайды ортада жояды мына жерде жойғаны ол жерде жойғаны бәрі ортаға жояды ортаға жояды ол заңсыз мен байқап тұрмын мен жойғанын мен е мен қалай сайлауды көрдім мен мынандай масқара сайлау көрген емеспін мен сіз қандай төрайымсыз сіз түсінбеймін мен сондай түсіну кем адаммын ана жаққа барыңыз сіз маған қол ұшын жете бермеңіз өйтіп мен өзім білемін қай жақта тұратынын мен көзім жететін жерге бақылауым керек ана жерде сіз арыз жазып қойғансыз сотта жолығамыз болды басқа түрлі сотта жойылады иә, иә сіз мына жерге жайыңызда жойыңыз болды қанша билет ол шақыр шақыр шақыр шақыр шақыр шақыр шақыр шақыр шақыр міне мынау қызылай қоғамдық ұйымы сайлау бюллетендерін жоймай жатыр бірінші жаңағы нені санақты бастап жіберді әрине бұл заңсыз мына жерге әкеліңіздер да қырқыңыздар ол отырған орында болмайды қанша бюллетень артылды мына жақта қырқылады бәрі бәрін тастаңыздар ортаға деймін сіздерге бір шетінен істеп бір шетінен емес бәрін тастаңыздар қанша бюллетень ана масқара міне мына мынандай сайлауға міне сенбеймін мен міне мына кісілердің бәрін ертең қылмыстық жауапкершілікке тарту керек міне міне араластырып жатыр бәрін араластырып жатыр міне сағат сегіз болды міне ортаға қоймай ойлап жатырмыз ішінде баяғы араласып жатыр ғой мына жақта бәрі міне енді келіп жоқ маған жаңа полиция қызметкері шақыршы бізді шақырайық е мынау не не масқара мынау мен мынандай сайлау көрген емеспін мен алты жыл болды бақылап келе жатқаныма не масқара мынау бәріне қойыңыздар да қырғыңыздар болды проблема жоқ сіздерден ештеңе талап етіп жатқан жоқпыз біз келген адам жиырма алты ақ адам жоқ олар ойлайды полицей мырза мына санақ бойынша мына кісіні мына жерге тұрғызып қойыңыз ол жерде ол жерден бақыламай кешіріңіз кешіріңіз кешіріңіз біздің құқығымыз біздің құқығымыз біздің біздің құқығымыз иә оны сайлау комиссиясына звондап бауырым да біз көз жететін жерден қатысуымыз керек мынаған да дұрыс па міне жойыңыздар болды проблема жоқ бізде бізге ештеңе сұрап жатқан жоқпыз сіздерден мен мен мен сыймай мен ешкім сақтамайды мына прям суретке түсіріп алсын мына жоқ қоя салыңыз көріп тұрмыз ғой просто мен ананы мынаны аздап мынаны есептеп ананы жоқ жоқ алып тастаймын заң бойынша істелу керек болмайды ол заң бойынша істелсін болды келіңіздер барлықтарыңыз келіңіздер бәріңіз тұрыңыздар енді енді жөнге келдіңіз енді енді дұрыс енді полиция қызметкерлері жоқ мына осындай сұрақ берші азаматқа мен де кнб алып барып берейін сұрақ жоқ беріңіз беріңіз мынаның телефонымен жоқ ашып тұрған біз бір жерде тұрмыз біз кедергі жасап жатқан жоқпыз ауа чемпионаты Ой, жабысып алдыңыз ашып қойсаңыз арнадан бері нервіңіз ойнап жатырсыздар ғой бәріңіздер нервіңіз ойнайсызшы сіз ешкім зорлап жатқан жоқсыз ешкім зорлап зорлапсыз ғой санаңыз болды санаңыз санаңыз санаңыз санаңыз санаңыз мына азаматтар барлығы осы жерде қарап мына. бізге жұмысымызға кедергі жасап жатыр қайерден қарап тұруымыз керек біз жерден қарап тұруымыз керек бір метрде тұр мына иә бір метр заң бойынша бір метрде тұрамын заң бойынша бар ешқандай бір метр деп заңда ешқай жерде жазылмаған қай заңда жазылмаған ешқандай заң өтірік айтпаңыз мына комиссия мүшелеріне кедергі жасап барлық жұмыстарына мынау кісі келген баяғы комиссия мүшелерінің ар намысына тиіп қалай тиіпті оның жасыға үлкен жастағы әйел ол істеуге болмайды деп осындай сөздермен солай болды ма есінен шығып кетті ма уже ау жоқ сотқа беріңіз мен артық айтсам сотқа беріңіз беріңіз беріңіз вообще беріңіз ар ұятыңыз жетсе беріңіз ештеңе демеймін сізге бере беріңіз жақсы мен халықтың баласымын мен қызметтің құлы емеспін кешіріңіз мен халықтың баласымын заңды заңды адамымын комиссия мүшелері жұмысына кедергі жасап оларға сенбей мына жерде тұр мына суретке алып олар ойлап жүр тұр мынау бюллетеньдерді барлықтарына птичка қойып қойған белгілерін қойған мына битте бюллетеньде ешқандай птичка қойылмаған мына өшірілген адамдар мына мына любойын ашыңыз ешқандай мына тап таза ешқандай белгі қойылмаған любойын ашыңыз бұлар бізге осындай сіздер птичка қойып деп осындай бізге жауап жауап барлығы тап таза болды міне инспектор азаматтары мына инспектор азаматтарына да сөзіне кірмей мына жұмысымызға жасап мына екеуі де мына инспектор екеуі тұр екеуі де ешқандай баяғы сөзге кірмей тұр бұлар заңға сәйкес тұр қалғандары кетті мынау ой мына кісі сіз не болып мен заң бойынша тұрмын президент сайлауында сенат сайлауында да осылай қашықтан бақылаймыз біз бәрін түсіріп болмын ғой енді болды сіздер түсіріп жатсыздар ғой мінекей біздің жедел топтың мүшесі ерғалидың өзі өз тіркелген жеріне келіп дауыс беріп бюллетень жәшікке салды Thank you бұл кісі сайлау комиссия мүшесі болғаннан бастап байқаушылардың қолдау билет жасап түсуіне уже келісім бермеу істігіне ешкім зорлап қойған жоқ дұрыс па келіп жатқан жоқ қараңыз қанша адамдар соны павловқа біз немен шығамыз мен сізге емес сайлау мүшелеріне сіз тәуелсіз облыс емессіз ғой ертең паспорт несін жоқ па қайтарып жатыр менің үйімнен шықпады ма қайтарып жатыр материал ма бұл кісілер партиядан қайсысы мұнда әр мынау мысалға бір үш мектеп мынау бір неде қай партиядасыз қай партия ау қайсысынан аманат төрағасы төрағасымыз ба сіз қай партиядасыз партиядан болсаңыз қалай ұсынады сіздер қазір адам келіп жатқан жоқ қазір адам келіп қай партиядасыңдегінде бәрі сарсарт айта салатын нәрсе ғой ол кедергі жасамаңдар қазір мына онсыз да мынау жиырма сегіз адам тұр да иә. ешкім кедергі жасап қолын қайырып итеріп орнына тұрғызып жатқан жоқпыз қайсысына қысым жаса жігіттер жасалды ма жоқ жоқ Siz olmasanız cebe verir misiniz? Жақсы. Жақсы барыпсың. Үйренемін. Thank you.